лужа. Здесь большая лужа. А это глубокая лужа. А это? И это глубокая. Собака сейчас залезет в эту. А собака тоже залезла. Да, Мартюша? Купаешься, Мартех?